yo, Ángel s 4 y yo, Kim Lee Mina, soy la líder. yo, Suni Mina, soy la McKay y la ropera. yo, Kim Hana y Mina, y soy la vocalista principal. Como ven, somos un grupo nuevo llamado Angels S4. Angels por el fandom de tinto Top, S por nuestro patrocinador y cuatro que son los cuatro símbolos que representan los cuatro elementos de la bandera surcoreana. Bueno, nosotros nos metimos solicitud para poder hacer nuestros ensayos en programa Faustive, TV, así que por favor esperen noticias porque pronto nos presentaremos ahí. Bueno, esperamos su apoyo. Nuestra página oficial es Tinto Angel México. Es una página oficial de nuestro fan club y este ahí van a tener noticias sobre nosotros. 감사합니다. Won't you be my love?